El meu nom és Albert Blasco i sóc professor del Tecnocampus adscrit a la unitat docent de turisme. A més, eh, visito diferents eh, universitats europees a nivell de conferenciant i participo en molts congressos com a ponent, sempre en congressos de l'àmbit del turisme i de l'oci. Des del punt de vista de la formació vaig estudiar turisme, després vaig fer la llicenciatura en Humanitats, tinc el màster en Història i em vaig doctorar en Història Contemporània, aplicada al sector turístic. De fet, la meva tesi doctoral eh, era sobre el naixement del turisme a Barcelona i per extensió eh, a Catalunya. Fruit d'aquesta tesi doctoral vaig publicar l'any 2008 el llibre El nacimiento del turismo en Barcelona. També eh, faig eh, investigació, recerca. Eh, els àmbits són molt diferents, però jo voldria ressaltar dos. Un, les infraestructures de transport, que sempre s'han de desenvolupar tenint en compte l'equilibri territorial i el desenvolupament eh, econòmic del territori. Eh, a partir d'aquesta recerca vaig publicar a l'any 2001 el llibre eh, Turismo i transporta. També m'ha preocupat molt la qualitat de vida, la satisfacció del turista quan fa vacances, eh, però també de la població resident, tenint en compte els impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals. Eh, arran d'aquesta investigació eh, vaig publicar el llibre Tipologies eh, turístiques. Des de l'àmbit professional doncs, està treballant en pràcticament tots els subsectors eh, de, de turisme i, i oci i eh, d'aquest pas per, per les empreses he publicat eh, el llibre L'empresa del productor turístico i vaig dirigir eh, l'obra titulada Manual de gestió de empreses d'alojamiento i restauració. De tota manera, fora d'aquest àmbit, voldria ressaltar que sóc guia oficial de Catalunya des de 1991, he estat treballant durant molts anys de, de guia de ruta, guia acompanyant dels turistes per eh, tota Europa i per alguns països d'Amèrica i d'Àfrica. <clears throat> I a més a més també he estat eh, durant molts anys treballant en turoperadors dissenyant i produint eh, paquets turístics.